Lietuvos jaunimo dienos birželio 23-25 dienomis Vilniuje. Ypatingai kviečiame birželio 23 dieną akademinį jaunimą. Kas yra akademinis jaunimas? Tai yra žmonės, kurie studijuoja arba vyresnio amžiaus jaunimas. Moksleiviai, nenusiminkit, lauksime jūsų birželio 24 dieną šeštadienį. Nepamirškit to pasakyti ir savo mokytojams. Iki susitikimo Lietuvos jaunimo dienose Vilniuje.